Eixo, gaurkoan ere, egaran kapitulo honetan ere, mendian gora. Herriko soinuetatik eta zaratetatik igezi, mendira, nire historia kontatzera. Gaurkoan, kontatu nahi dizuet nola antzeman nuen lehen aldiz gaitza. Batzuk deuta esaten dioten hori. Hotzaiaren irua zen, samla eguna. Egun seinalatua, eibarren opilak bedeinkatzen direlako, samlas opilak. Horretara joan ziren nire emaztea eta, eta bi alabak, samlasak bedeinkatzera. Hori ikusita, emazteak esan ziren, venga, segi, segi kirola egitera, libre zaude. Eta ona igo nintzen, korrika. Aurrena, Salvatoreko ermita honetara eta hemendik topin burura. Goranskoan nekatu eh, xamar eh, antzeman nintzen. Lau egun jarraian eramatzen kirola egiten eta pentsatu nuen ba, gain esfortzuaren ondorioa izango zela. Kapitulo honetan, gaur, ez dut bide berdin berdin egingo. Pinutan ibi dira eta mendi egitik zegoen bidea zigin zikina dagoelako. Hau da, topin buru ez da 600 metrora iristen, justu, justu. Hor, iparraldean, eibar dago, atzean urko mendia, han ah, pixkat atzerago oiz, eta atzean eukalipto mordo bat. Horain dala, lau urte askoz txikiagoa dira, akordatzen ez. Eta ona iristen ja, nahiko nekatuta egartzen nintzen. Bereziki begiak somatzen nituen, motel, zihua zera. 2008ko otxaiaren iruan, zuri-zuri zegoen tontorra. Lurra egin zuen, zarri-zarri, egun haietan. Hemendik azurtza alderantz gatxin nintzen. Aldapan behera, korrika egiten hasi nintzen ian, bikoitza ikusten hasi nintzen. Ostras! Ze gertatzen da hemen? Eta gonbidatzen zaitut, nolabait, nik sentitu nuena bizitzera. Egin beharrezten gauza bat egin. Okertu begiak eta hasi, oinezian edo korrika. Ze, ze iruditzen. Ni harrituta gelditu nintzen. Begiak igurtzi, ea joaten den, eskerrak, alapa berakoak, tarte motza irauten duet lauan, oinezian edo geldi, geldi gelditzen nintzen nian, mundu ikusten nuen. Ja, ziti montre, zan hori, zi pasatzen da hemen. Azurtzatik onaino iritxe nintzen, onaino egon nintzen galdara minora. Iparraldean hor daukago urko, pixka eta eskerrerago, mende balderago ermua. Hor zuluan, eibar, eta aurreko kapituluan, lehenengo kapituluan, eguraldi txarra izan eta etzan ezer ikusten. Gaur eguzkia zehonda uste nun zerbait gehi ikusiko zela, baina anatzean daude. Bai, udalaitz eta bai, hor atzia beharko luke, eguarbitza atzian eh, amotok. Horren dala, laur dute eta erdi ere, elurrak zuri-zuri zeukan zeinun da irureta lau metro da euskatu pinburu, baino pixka altuagoa da. Honako bidean ez nintzan, neukan nekiaz jabetu. Pentsatuko duzun moduan, ba, buruan boltaka zeurkidan behiena. Azurtzatik, honako bidean, jaitxera txiki bat dago. Eta horre ere, bikoitza ikusi nuen. Goranzkoan edo inezian ondo. Beruzkoan bikoitza. Jo, eh... Galara mainotik hasi, eta berriz bikoitza. Kagoen! Korrika maldan bera hasten nintzen bagoitzian, berriz efektu berdina. Uikorra atera. Googleen bilatzen hasi eta gaine esfortzua izan zitekela irakurri nuen. Bueno, zentzua izan dezake. Lau egun jarraian kirola egiten. Bale. Eh, eta konponbidea daukan zerbait izan da, balio zidan. Naiko arduratuta eta oinezian poliki xamar egin nuen berako bide guztia. Etxera bueltatzean, Mariari kontatu nion zer gertatu zitzaidan. Bikoitza guztiarena eta interneten topatu nuela gain esfortzua izan zitekeela. Bueno, hori izango zen. Ez genion garrantzia gehiagorik eman nahi izan. Gero etorri zena, ez nuen bere alakoan alakorik espero. Urrengo kapituluan kontatuko dizut. Aio. Ale, manijoa. Ba, manijoa ba, berriz, gure zulo maitera. Aio, urrengoan gehiago. Eskerrik asko horregotiarren.